Bueno, bienvenidos, estamos aquí tratando de <clears throat> solucionar este práctico 4. Eh, primero vamos a, cargar los layers siguientes. Vamos por este, Student, IGIS1, Nacional, Student, nacional, state, luego en el sales o sales, aquí está QStar, aquí sales, y luego UCities o UCities están? Aquí está. Ese es el de las ciudades. Y luego U US height. <clears throat> Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dice... Eh, Tienes necesitas saber en qué ciudades tienen más de 40.000 habitantes y que están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas. Hay que crear cuatro intervalos, elegir el menor y el mayor intervalo. Y están a 1500 metros de la Interestatal 80. Con este planteamiento responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas ciudades? ¿Ok? <clears throat> Entonces, primero vamos a leer las ciudades que tienen más de 40.000 habitantes. Aquí tenemos las ciudades. Es una consulta por atributo. Cities, bien. Y la población está aquí. Mayor a 40.000. Ok. Ahí tenemos todas las ciudades que tienen mayor a 40.000 habitantes. Vamos a crear con esta selección un nuevo layer. Le ponemos ahí. Cities. Mayor. Cities. Mayor a 40.000 habitantes. ¿Ya? 40.000 habitantes. <clears throat> Ahora mm, están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas. Bueno, eso de este, bajas y altas ventas. Entonces, aquí están los estados y aquí están las altas y bajas ventas. Entonces, necesitamos nosotros ver la tabla. Aquí tenemos el total de ventas. Aquí tenemos la abreviatura del estado. Y acá vamos a tener nosotros los estados o sus datos. Y en uno de estos campos tenemos nosotros la abreviatura del estado que coincide con lo que teníamos en la, tabla sales. Entonces vamos a, hacer un join. Eh, a la tabla state, ahí esta de aquí, vamos a hacer un join con sales entonces aquí elegimos cuál es el campo de la tabla sales el campo que se va a unir se relaciona con la tabla sales que es esta, no TIBR ¿no? y automáticamente ese TIBR ¿no? sabe que pertenece a state entonces aquí tenemos la tabla sales que se va a unir se va a juntar con la tabla state a través del campo state ok ya lo tenemos entonces aquí en state tenemos los campos de la tabla sales aquí está ¿Mm? ahora ya con esto podemos hacer nosotros las propiedades de la tabla aquí donde dice quantities y aquí elegimos total hay 4 cinco intervalos según las condiciones nos pide 4 intervalos entonces ponemos así 4 le damos a aceptar ya tenemos los intervalos <clears throat> ahora lo que nos pide es que tengamos solamente el menor y el mayor intervalo. Este grupo, entonces, esta es una consulta, un atributo de la tabla state. Y aquí este, vamos a usar total, que tiene que ser menor o igual a esta cantidad. 44288.31 por ese lado ya tenemos esto y este, necesitamos también ah, <clears throat> el rango mayor que sería con total igual que sea mayor igual a la menor cota de esta cuarta categoría, que sería 41, 98, 6607. Ahí está. ¿no? Tiene que ser un OR porque vamos a obtener o todos los valores de acuerdo a esta expresión lógica o estos otros valores. No puede ser un AND porque estaríamos diciendo que queremos todos los valores que cumplan ambas condiciones. En realidad, aquí tenemos solamente dos valores, donde uno va a cumplir una condición y otro va a cumplir otra condición. Ok. Aquí tenemos los estados que cumplen esa condición. Bien, pero pues no nos sirve de mucho, vamos a crear una nueva selección de esto que hemos creado una nueva selección, vamos a quitar un ratito. Vamos a seleccionar uno para ver cómo está. Aparentemente está bien. De todos modos vamos a volver a hacer la consulta para comprobar. 24. 24. Muy bien, entonces estas son los estados del mayor y menor intervalo. de ventas, de total Muy bien, entonces <clears throat> ya tenemos los estados con el mayor y menor intervalo. Tenemos también las ciudades con mayor, más de 40.000 habitantes. Ahora necesitamos saber, mm, dice aquí, ah, ciudades que tienen más de 40.000 y que están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas y están a 1500 metros de la Interestatal 80 entonces vamos a ver las ciudades que están a 1500 metros de la interestatal 80. nos faltaría. Y también nos falta algo importante. Nos falta obtener las ciudades que pertenecen a los estados con altas y bajas ventas. entonces procedamos. Primero vamos a quitar la selección, luego vamos a coger la selección por ocasión, En este caso queremos las ciudades, de las ciudades que tienen 40.000 habitantes, queremos solo estas ciudades que están en las ciudades que tienen mayor y menor intervalo. Entonces la intersección de estas nos va a dar solo las ciudades dentro de estos estados. OK. Ahí está. Fíjense cómo tenemos acá todas las ciudades dentro de estos estados que están, más, con el color específico. Muy bien, ahí vamos a <clears throat> irnos acá. Porque son las ciudades las que nos interesan y vamos a crear un nuevo layer con esta selección. Entonces, ciudades con 40.000 habitantes. Y... Ah, y bajas ventas. ¿Okay? Muy bien, ya tenemos eso. Ahora lo que nos falta es esto de acá. Ciudades que están a 1500 metros de la al 80. ¿Dónde está la al 80? La tal 80 está en la tabla height. Entonces vamos a hacer una selección por atributo de este... Ahí vamos a cambiar esto a height de route, ruta y acá vamos a buscar la interinstatal 80 que sea igual a interinstatal 80 ok ahí está entonces aquí de la tabla hey, vamos a grabar esta selección aquí vamos a poner entonces height igual ah, a 80 ok entonces ya tenemos hacemos una selección para comprobar ahí está la internet 80 que cruza prácticamente el continente ¿no? bueno ahora lo que necesitamos es hacer una selección de mm, las ciudades que tienen 40.000 habitantes, tienen altas y bajas ventas y que están a 150 metros de la Interestatal 80. Sí, 1500. 1500, sí, aquí está. 500 metros de Intertal 80. Entonces, todas las ciudades que están a 1500 metros de esta tal 80 aquí tenemos le damos ok ahí está entonces de aquí vamos a ver la tabla ha seleccionado 9 de las 432 ahí está vamos a crear una nueva un nuevo layer con esta selección que esta va a ser ya la respuesta altas de las ventas a 1500 de, de 80 será la respuesta final <clears throat> bueno resuelto la pregunta 1 vamos, o la, pregunta inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Ok, aquí nos pregunta cuáles son los estados, los estados, no las ciudades, que son interceptados por la carretera Internet Interestatal 80 y que tuvieron bajas y altas ventas. Bueno, esto, esto ya es más fácil porque <clears throat> tenemos aquí todo lo que necesitamos. Tenemos la Interestatal 80, y tenemos los estados. <clears throat> ok, están acá. Entonces nos pregunta los estados que tuvieron altas y bajas ventas. Aquí están estados con mayor y menor intervalo. Y acá exactamente sí, total 80. Tenemos que buscar la intersección. Veamos, ok. Ahí están, esos son todos los estados con altas y bajas ventas. Entonces aquí, acá, hacemos un clic derecho, open tribute. c'est le trois.